ご覧の番組はシアオシー自動車からお送りします。白木芸歌居。 Hello，大家好，欢迎收看这一期的老师推车。我那个社群泼上去，大家就下面说，哎，求影片，求影片。我不止求来了影片，我还找到一个车界的好朋友，对这个车非常的熟悉，曾经开过非常多年的 Impreza，而且还有心酸血泪，觉得他是冷面笑匠。看他的影片，我都觉得他很认真在介绍车子。我们欢迎型男。哎，来问个好，我是冷面笑匠，冷面笑匠。 我觉得他是会开玩笑的啊，可是我每次都看你很认真在介绍车子，所以我就会有一种欲望，就是希望看到你不认真的那一面。哦，真的吗？所以我今天你跟我要搞，我就没有搞。哦，我们今天不照稿讲。对，不照稿讲，又要讲硬皮沙， <laughs> 又要讲硬皮沙。之前在地球已经被打了好几次的很痛。我们今天讲的是新款，之前我们有小礼物要送给你，这么好。我们的精神指标，有没有这个。 莫忘中初，有没有写错了啦？初中写错了，莫忘就跟龙的传人一样，打一个叉叉有没有？然后改正。这个要送我的，这个已经绝版，这很多网友要买买不到，我们只出一批就不再出了。我比较希望你送我 Supreme。三三。 <laughs> 先给你介绍一下，OK，不认真的，不认真。不认真。一下。你之前是不是开过前一代？我之前开的前，这个的算前好，前前一两代啦。 这个前代庆的嘛，大家有印象应该是圆灯沙啦，圆灯沙还比较少，好不好？对啊，所以你说的前一代没错，我那个是 GC 跟 GF 的世代，我开的是两千年国产化的 Impreza GT GF 八，就是五门的 Wagon。我们今天这台是二零零三年的泪眼沙，它前面其实有一个很短命的圆灯，我记得圆灯好像一两年就没了嘛。如果实际查资料，应该我记得它不到两年，但是台湾又更短。你知道我觉得那个车很像尼用，你知道吗？ 尼用克莱斯勒， <laughs> 我每次那时候看到我哦，这好像尼用哦。那时候其实蛮多人嫌它，但现在我身边蛮多还在玩苏巴鲁的，大家反而很喜欢圆灯上，非常少见，才几十台吧。而且它还有出自台哦，有有有有还有自拍的，对对我有一个好朋友还开自拍，那时候我在这个行业啊，问到圆灯，然后自拍影片还没有车商要收，因为那是第一次大家哦，这个影披萨终于有自拍了。对，然后我现在不想开，没有人要收，你知道吗？那个车行哇闻闻风丧胆，闻自色。 说哇，嘿，原单的酒这差没啊？个主牌下面煞的涡轮哦，不是不是软皮。对啊，我都要开影不会煞了，我还开自排的。是有人有这个？像讲到现在的影不会煞，现在新款的，对啊，我都已经开影不会煞了，我还开 CVT。现在的 W X 都是有 CVT 卖比较好嘛，当然，它的 S T I 也是只有手牌啦。这个车子啊，你之前开过，因为引擎我记得好像一直都跟那个是一样，猪鼻子。 啊，都还是 EJ 啦，都还是 EJ 嘛，对对。只是到后来到了 V A 系才用到了，像是跟八六他们一样这种 F A 二十啊，F A 二十是现在 F 四代的，对对对，有 r 个直喷的，B R Z 这个老引擎都是没有直喷的，传统。我记得好像两百多匹吧，这个好像两百三左右哦。对，那那时候你开这车，你有没有觉得它有什么问题？问题啊，其实 Impreza 的问题，我觉得也整体来说它的通病不算多，妥善率算不错，所以速八路它的妥善率，我觉得这个。 算还不错的。那我觉得它的问题哦，空气凉机，我那个年代的有。我那时候 G F 的确它的这个热线制热模式的确有空调机，我自己也有换。这个车好像水路也要特别照顾。我我去问过一些这个专门玩热车的车友，他们好像说感觉他们觉得这个车的水道啊做的比较小比较窄。我觉得可能是因为它是水平对卧吧，强调低重心，所以你实际看它的引擎是比较扁、比较宽敞，但是比较窄。它可能在水道设计上会稍微小一点。但是我后来问。 他们那些玩这个车，他们不觉得这个车有什么太大的问题，他们都得没有什么太大。改装的钱比修车的钱还多。的确啊，因为这个十台应该有十二台都在改吧。所以你那时候你自己开这个车也是真的是改的钱比修车的钱多吗？当然没有，真的没有。我觉得我那个时候其实我觉得这台车我那个两千年是两百一十八匹，那我那个时候的概念是因为我那时候我是九九年当 Option 杂志的小编啊，那其实大家知道我是那时候是跟那个。 伟大的嘉伟，嘉伟哥的，我我们哦，要立正是不是？频道的哦，现在要立正啊，好，嘉伟哥是我们的主编哦，所以那时候在一起的是他开，哎，听说他也开一台嘛？他那时候是买九九年还是大进进口的时候哦，进口，他买一台九九年，然后整天我就很羡慕他，我说每天开那很帅，那时候我还在开我的威根啊，然后后来我有一个同事也买了一台进口的 Impreza，我就觉得哇靠，每天他们都在聊硬皮沙，然后杂志大概有三分之一内容。 <laughs> 都是 Impreza，因为没有办法融入那个圈圈。那时候真的太夯了啦，又有 Impreza 背，然后到中南部每家店都在改这个车，因为哦对，大家从来没有想过一百万的车可以变九一一啊，就是哦对对对对对，所以我们是穷人的宝石。哦，我记得是九十七万八出来定价。对，那我那个时候后来国产 Wagon 也是九十多万，那有高高一点，那是都百万有找，对，百万有找。那我就买了一台，两千年的时候国产化我就买了一台国产。所以那时候这个车光卖你们这些车品，可能就卖不少台，嗯，蛮多的哦。业 借蛮多的，哦。 <laughs> 那等下也到那关键借了不少，血泪史也有蛮多的， <laughs> 血泪史也蛮多。改装我其实没怎么改啊，跟别人影皮萨来来比，我的车算原厂，我连 boost 都是原厂啊，没有发生那件事情。对，那个车到现在可能价钱会非常好。对，因为我只改了 h e l l o key。对啊，排气管对啊，全段我换掉了，然后跟轮胎基本的还有音响。那我觉得动力两百多匹，当时我觉得能够先把这个手牌的技术练好，等到你练到百分之百发挥。 再来把它的 Boost 的 R 或是四号改五号，但我当初都是连涡轮动力都原厂。我觉得这样最好，所以这个才是重点。今天这一台改的比你当初那台还少，改的更少。对我刚看了一下，其实车况还蛮远。所以它只有改避震器，还有轮圈呢。每一次啊，但听你们在评车都在讲好话。那我们今天麻烦你用这个最严苛的角度，对，我们就让型男来帮我们检查一下，评分一下我们现场这台车是什么状况。没问题，走。型男，我跟你讲哎，用你要。 买这台车的眼光来检查一下，对，那你要先把那个磨后剂拿出来啊。磨啊，不用那么老的车， <laughs> 有没有转？ <laughs> 外购板金三 K 啊？你如果哦要去看一台二零零三年的车，你要拿磨后剂出来打，我跟你讲，没有没有人要卖你车了，可以看 <laughs> 气缸内的那个缸脏。看其实外观有一些小凹痕，这边嘛，再给剑嘛哦，开车一定都会的。然有到一些石子嘛？对啦对啦，美容可以处理掉。在气没有石头打到也很奇怪。对，我们要买车当然要对要检查一下。 杀人锏，对对对，尽量挑没关系啊。轮胎我看好像还不错，你看胎纹那么深呢，但好像跟化石一样。 <laughs> 对啊，因为哦，这个车是二零一零年，哎，那个胎是二零一零年，这是 PS 三呢，哎，高绝版的嘞，开玩笑，这一个模拟出的。 <laughs> 现在二零年，十年呢，十年的胎，这错误的示范，错误的。我们轮胎超过五年就不要再用了。这个车是有一个很刻骨铭心的故事。哦，等一下我再慢慢跟你讲。这个内装开玩笑，内装我觉得。 很圆呢，但是有一点味道，那是芳香剂还是什么味道？没有，我跟你讲，这个回来说炒扑鼻， <laughs> 差一点就长青苔了。我们还用臭氧杀菌，要不然那个味道。前任车主应该是没什么在开。你要不要上车每天在开的不会。 没位这么严重，你看一下它的里程数，五六四七五万六千公里，这个都。打气你也去啊？不会调表的吗？哈，不调表。如果调表哦，这个是你可以有两个选择啦。如果调表可以啊，第一个就我把这台车撕下去，OK。啊，第二个选择就是说原价回收，OK。那我希望你是选原价回收价。五万六，真的五零三年已经十七年了这个车最后的五年就是从二零一五年到现在，只只增加了三百公里，剩下的时间都在车库里面，不仅。 仅在车库，还造了五层的车罩保护它，然后定期的发动。话说回来，我觉得车不见得开得少就是好事。对，所以等一下，等一下，我们可以试车，没有关系的。哎。 所以这就是哎，现在有现在好像没有几台车有这个了。对啊，现在连新的车，它的雷沃格啦那些都变得比较低调，是比较凹下去的。这还是 W X，不是 S T I 是更高的，是更高的 S T I 的那个鼻孔的角度。啊，我记得它尾翼也更大只。水路有没有？哎，那它的水箱是换过的。对，水箱铝合金的换过的。铝合金有没有比较好？铝合金当然轻量，然后散热效率会好，但比较容易裂。听说好像有没做好的话，静电什么好像就会。 裂开对对，但因为它会导电嘛，它的水管这些周边都没没有换。如果都是维持原位，表示车主真的是跟我蛮像，没什么改，而且他没有做一些 booster R。 所以它的周边都是重点，没有去做重点的改装。嗯，有的拉开，我跟你讲 i m p r e s a 以前我们常估车，引擎盖掀开就是这样嘛。猫灰长你啦，蓝的啦，蓝的红的红的是 STI，蓝的红的管还有管子啊，什么口？对对对对对，有没有哦？蓝色的细胶管呐，红色的哦，整个这样回漏了，负极接地线呐，哦，看看，跟蓝色蜘蛛网一样。对对对，这台不会。然后哦，以前估车出有一个什么？我觉得一个重点，十台有九台是撞过，这真的，这是真的吧？那你这。 就是那剩下的一块，这是真的吧？我们看一下，有啦，因为开车的难免会比较冲一点啊。贴纸，哎，好，螺丝，螺丝，然后你看这个叶子板上还有苏巴路，对，这个也有螺丝都没有被转过的痕迹有没有，然后水箱架，这个都原厂。苏巴关于中古车鉴定，我也是略知一二的。 张古沙鉴定王是你 <laughs> 哦，这个有改 Costco 拉杆，哇，连拉杆的厂牌你都看得出哇。它哪里有写 Costco？就是这个配色 Costco 我只颜色就是看到颜色就知道，我只会去买烤鸡，Costco 在附近， <laughs> 对对对，附近我只会去买烤鸡而已，锡纸店。 哦，没想到 Costco 也有卖拉杆的。对啊， <laughs> 这当初都是 Infra 的圣品，看起来真的是很。所以你看，连什么调压阀、汽油这些全部都，而且十七年，它连排气管看起来都是原厂的。对啊，涡轮头段那边看起来都是原厂的。 然后避震器，呃，它也是这种可调的，high l o key，哎，它是很高，上面还有阻尼可可高低软硬软硬可调的，改避震器也是一门学问。现在流行都网购嘛，对，随便找一个底盘店就装，对啊。然后你螺丝没说啊，把避震器搞坏都听过，对啊。还有那个软硬，你也不知道高度软硬，软硬左右边搞反了。对啊，啊符不符合你的需求？对，买回来太硬哇，这个钱就我以前常就是一改，老婆一坐上车就就被发现，然后又改回去了，很多人都这样。 别人在喝个饮料，在那边一直有没有？一直甩。 我那时候也是改了避震器，也是老婆也是略有维持啊。然后来改把它调软，所以我也是改是上座可以阻尼可调的。所以你旁边也有人肉测速仪跟人肉测速感应器哦，也是有。 <laughs> 对，那个年代，因为它原厂就是这种不等长头段，然后水平对握，所以那个出来的声音，你换了 front p 中尾段，我改一百一十五，我都在记得赛时哦，Apex n One 这么大，把我家院子的墙都熏得整片都黑的， <laughs> 大概就跟我这个。 颜色差不多，整面墙都变黑了。啊，那时候说啊，开影博啊，就是要听那个打鼓的。但是那不环保了，因为触美都拔掉。对对对。然后前段开起来会空空的，但中尾度中尾数上去啊，对啊，那个这种直通的就是这样。爽。以啊，我我上次还讲过，你不要以为那个为什么人家开手牌车影博啥起步都要哦，好像一定要吹很大力，其实不是他故意要吹很大力，是因为怕。 怕控制不好就熄火，对对对对对对，很 <laughs> 丢脸啊！对，因为那个直通管，你旁边摩托车都会笑，怎么骑步会熄火？对，它会会笑。所以它不是故意要把排气管吹得很大声，稍微拉高，但是不大声，对，不高一点的话没办法起步，因为它直通管你推不动。对，而且有的车又改了强化离合器，更难释放。哦，对对，你要强力压板，你要一次放掉，那个转速又要稍微再高一点。它基本上也是原厂的尾翼嘛。 对，原厂的尾翼也是一些小刮痕，排气管都没改。对啊，连排气管都没改，真的是太原。我我发起来让你听一下，好不好？这声音真的是我没有听过这么安静的不擎声。嗯，这应该也都没有阀门那些，没有。 对啊，这个完全没有声音啊！他发起来，他第一次回来我发起来，我还以为是吴念真开的那一台，你知道吗？兔龟呆玩。对啊，我也一千一一一千一千八的那个自拍的。对，他完全他发起来真的很安静，就触媒消音包都在，就是这样，完全没有嘣嘣嘣的声音。好，然后这个就是我们说的这个比较矮的尾翼嘛，比较没那么高的尾翼，没有办法晒衣服。 对你如果是那个 <laughs> S T I 的，就是下衣架，对，整个是站起来的。我觉得那个就帅多了嘛。这个就低调。它的屁股显得比较窄一点，所以我觉得应该要配一个高的来，会不会比较好？对啊，那个时候 G D 的型头的灯的变化，我们刚刚应该知道，其实尾巴差不多就是都这个样子。对，胖胖圆圆的。对，换个尾翼会比较，因为它这个比较旧的车，这个后车厢这个做的比较厚实，对，比较没有那么肥胖的感觉。 不过我觉得最漂亮还是这个，有一个这个维维豹龟 Y Body，诶，一直到现在都这样哎，现在就是更夸张了，就其实 WXS i 是几乎一样，那个年代还会打 SDI 会更大，所以常常会要去换板件，那现在很多就是直接就买 w x 因为你看起来是一样，对啊。 碟盘不行的啦，我自己自首了，这碟盘不行。碟盘呐，对啦，这个碟盘都氧化，而且有沟了。对，有波浪状，有沟了。所以等下我们试车可能不能开太快。化石碟盘也不行。我我可以想象得到，等下轮噪声应该是蛮大。好，好吧，我们去试一下，来试一下吧。迫不及待。啊，你很久没试手牌了。有了，我是最近试了一台手牌，也是 Impreza g 八 s t 也没有手牌。我侧轮胎也是，对啊，没有啊。 先让你感受一下，我们等下直接上山号，你知道吗？这条路靠右边就可以上山。其实我们通常这样出来一个弯就可以回去了。我已经试完了，真的假的？开玩笑，我们车评。哇， <laughs> 真的！来啊，讲结论，来讲结论，开始。这台车哦，那个轮胎哦，绝对超过十年了。 <laughs> 这个刚刚已经破梗了，开玩笑，我刚刚其实这样出来，因为路其实不是很好嘛，平狗狗。对。 但我觉得这避震器还 OK 诶，离合器状况也都还 OK 啊。哎，你有没有觉得九九没开手滑车，这样忽然开一下会觉得会微笑？年轻啊！会不会微笑？会啊！以等下都要这样开车。 <laughs> 没有，你要发自内心的。我们那没有夜配的，好不好？你 <laughs> 看那时候的杯架是这样。对，它是穿在这边，这一个哦，靠腰。对，这样只有一个。 这通常是放槟榔杯的啦。啊， <laughs> 内行哦，开这种车一定要去吉亚狗炸虽然不见得每天上下班、代步都要开手牌，因为有时候真的塞车什么还是会疲劳。可是哦，真的久久没开手牌车，偶尔让你开一下，我会这样哎，就是一开手牌，哇就会微笑。对，就算只是一台林立货车，就一开就觉得很奇怪，不知道为什么。可是如果真的开了一天下来，还是累了。对，有么双门？ 土耳其蓝啊，敞篷，手排，后轮驱动，后驱的，对对对有的八零嘛 <laughs> 八零，所有的元素都正确了，对，唯一就是它是一台货车。但我觉得 Infra 没有改排气管，真的感觉好像少了一个味，然后也少了一个声音。 我那时候 Impreza 有三个声音不能漏掉的，先要把第一个一定要，哎，我改 SUV 了，啾啾啾，然后第二个就是排气管，好，排气管，第三个就是在等红绿灯的时候，离合器有那个金属离合器咔咔咔咔，好咔啦咔啦声音，在转的那个压板打的声音，这三个声音不能少，声音，好，有没有听到？但是那时候我也收集了两个，然后准备收集第三个的时候，我知道，现在画面要变黑白了，对，哒哒哒。 没错，真 <laughs> 就被干走啦。星星欧没啊？我有一次，我那时候开 K 八，那时候很流行后后车厢有没有？要改重低音，砰砰砰砰，有没有？我妈说你为什么音响要改那么大声？我说因为那个隔音很差。对好像都说，我们也会说有杂音的话，有异音就把声音开大声。哦，那那时候车上一定要放《呼吸不说谎》，有没有？噔等等等等等等。 黎明的那个电子舞曲啊，扮陈慧琳的有没有？对啊，眉飞色舞。对对对对对对对，郑秀文的。然后那时候一律就是要用这个。我有一次哦，去高雄出差，那时候还没有在这些行业，早上出门看到，哎，奇怪，为什么门没有关好？ 门没关好，对，被撬开了。然后去后车厢看，线全部剪断，音响抽走，响有的时候重低音拔走，哎，那种感觉有有点像什么，你知道吗？女朋友，被说一下 ACC，你没有 ACC 这种东西， <laughs> 只有人人肉 ACC，它没有 AI 赛，哎，可是它有定速，我刚好看到左边有定速按钮，它是不定速？哎。 这边呢，对，有啊，对，还有定有定速啊。我手排车可以用定速，车有定速啊。手排定速，如果你那个可以换挡吗？手排车定速基本上还是可以换啊， <laughs> 可以换啊，会发出奇怪的声音而已。哎，我我倒没试过呢。现在是定速了，还是好的吗？有哎，有哎，有定速哎，也真的是好的。然后有车道自中哎，没有自中， <laughs> 因为我这边在自 <laughs> 你的手，在自中，不要做节目效果。我看一下。 车上东西被干，会有一种女朋友被被人家强奸的感觉。哦，那车被偷走是什么感觉？女朋友跟人家跑的感觉。对啊，被人家绑走了，真的会有那种感觉。是啊，那种惆怅感，包就是虽然那个不是钱的问题，你知道吗？可是有时候也是钱的问题啊。对，一一台车卖一百万。对啊，那时候是我大概出社会存好久，我刚当兵，因为我在金门当兵，我存了很多钱，然后把我前一台车挖掉挖也卖掉，卖了一笔钱。 换了一台 Impreza，贷款了两三年。贷款？那时候没有，就把所有所有的存钱都压在那台车。哇，那很有实力。花了九十万左右，我就跟你说，是我当兵存的，跟我从小到大存的钱，哇，然后以及出社会慢慢存的，然后就换了。哇，那真的很痛，最后开了两三年，结婚才小孩才刚满月，小孩刚满月哦，才从医院接回来，我老婆还在娘家坐月子，我都还记得那一天。这是人生最最痛苦一段。被偷的前一天下午，我还去帮她打蜡。 还送去汽车美容，还帮人家洗干净。对，那 <laughs> 锁也装了，该锁的都锁了。方向盘锁有锁。凌晨对，凌晨就被干。哎，所以方向盘锁真的不是像人家说，我是说拐杖锁没有用吗？对，真的没有用。对啊，说君子不捉小人，真的是这样。对啊，所以他真的，当他很认真想要干你车的时候，你说什么都没有用。我讲像很多人装的暗锁，我们在这一行久。了。 我们只要一上车，比如说一发动，嗯，不能发嘛，对不对？有暗锁，对，我们就开始就会找了。比如说远光灯、小灯、大灯、电动窗，大部分就是这些按钮，要不然就是这个摸一下这个方向盘下面，对，摸一下这个那个下护板，摸一下，手一下啊，旁边中控旁边两边手一下。我想 很快就可以找暗我们在不是在叫大家干车哦。好，我们在这样久了，真的是一上车会有一个职业的习惯跟动作，知道说其实大部分暗锁都装在哪些地方，真的就是这样。可以发表感言，聊天当中，我相信你有在感受它的整体车况还可以啊，但其实就是价格嘞。这个出家人，我们不谈钱，我们谈缘。 台元呢，大概就十万卖一台，大概五十万元就可以。 <laughs> 五十万，零三年呢，我我不瞒您说了，泪眼呢，我们顺便哦，WRX 呢，真的真的，我们借了还没撞过呢，没撞过没。轮胎还是化石呢。对，而且跑五万六呢。五十万。 <laughs> 我跟你讲哦，我自己有去社团啊，什么研究过。 我们今天我要说服你嘛，对不对？我现在要说服你，对，我要说服你说这台车值五十万，对不对？我听不下去，我听到五十就听不下去了。你想想看，一台有照顾、状况好的 G G C 八，G C 八都要二十几，了不起一二十啊，都要二。十。对，这真的是照顾的很好。你真的照顾好，像我们去那个数字网站或是一些。 那个 Google 去查中国行情，我去跟七七八有的，我有去查，万把块就有了，八万、十万就有我跟你讲，那都假价格啊！哦，我去查过，七七八一台都妈上面都破五万、八万、十万啊。我们顺便分享，其实这个跟课程有关系。会去找七七八，他们认为都是什么比较 local，所以他们会用低价去来了。 来，吃粉啊，吃粉啊，吃槟榔啊，吃槟榔啊，拍马哎，那可能没有啦，八万你去多买，无你你去吹个大，我我甲你买十万甲你买，然后就开始用这种方式打骂机啊什么等等吼。不然就是车况真的超到很虚很丑。我跟你讲，车车况很虚也不会卖你这个价钱。哦，真的，除非那个车真的前后撞，车头接车尾接接四分之一接二分之一。对。要不然没有人要卖你这个价钱。再车啊，我也不瞒你说了，我跟他买四十五万。 你收四十五万，收四十五万，这我。你很有钱呢，这不是有钱。的问下去你要卖多少？你还要利润呢。你知道这个车，他本来买回来收藏，这个本来是不缺钱的人，他不止这一台车，也不止两台车，他两台车以上。再一他放在车库，我刚刚讲照了五成的车照，啊，定期发动，时间到还去换机油，定期他都会去发动跑一跑，跑一跑，就就这样而已。他五年来只增加三百公里而已。最近因为疫情的关系，大家的经济状况不是非常理想。 某一天，我在跟他闲聊的时候，这个赖上面我就传了一个讯息给他，我说：“你一米三要换我玩了吗？”然后他就说：“你怎么知道我最近在想这个问题？”我说：“没有啊，我就忽然想到，因为我最近哦刚经手了一些 S T I 啦 W R 叉我店里还有那个新款那种，我就一直在很怀念这种老沙，你知道吗？坦白讲，G C 八我又觉得有一点太老了，将近二十年，我这整个车台的刚性但 G D 好很多啊。对，而且以款式来。 来讲，这个感觉看起来好像还没有那么的主观，我觉得还没有那么这么差，也比较没有那么八加九。对， <laughs> 而且我知道他这一台车是真的车况很好，我才会问他啦。对，其实最主要原因是我知道他都没在开，后来就这样聊一聊，他就直接请拖掉车就拖来给我。对，我都还没有付他钱，到现在我都还没付他钱。哦，可是价钱已经讲好了啊，价钱已经讲好了，四十多，所以你要卖五十多，没有啦，卖五十万就好了，卖五十万。 可是其实我也没有认真，真的很想卖了。我想说回来玩一下，整理一下，然后弄个情怀也好啊。他如果当然，行男，等下试完很想买，我顺便卖也是 OK OK。对我是没问题。 <laughs> 不行啦，那拍片预算没有那么高啦。我现在现在有一个很烦的东西，就是我每一次哦，我要去收一台车回来。嗯。我思考的不是说台车回来可以让我赚多少钱。对。我思考的是说，这台车买回来我有多少流量？哦。 <laughs> 流量 OK 啦，流量都很高啊。现在有时候出去收车会有这种错误的判断的方式，哦，对不对？你流量。 其实也换不了什么真的钱。速八路流量不错了，好像也可以哈，不错了。我们新车频道，不然不然这样，我新车都还不错。我们这这这台车影片出来啊，流量越高就卖你越，超过二十五万就要卖我二十五万了。 <laughs> 流流量多少卖多少，不行啊！妈的，流量多少卖多少会跑路啊！ <laughs> 不过我讲实在话啦，这个车我我也不是白痴啊，我有做过功课啊。那在社团上面的确，这个车绝对有四十万以上的价格，这是一定有的。 但是我坦白讲，我收这个车，我当然不是以一个车行的眼光去收。对对啊，我如果以车行的眼光去收，我当然希望收三十万，收更低，三十五万、三十八万。我有时候哦，我觉得我不适合做中古车商，就是这样啊。有时候遇到这种东西，你讲到我跟他朋友的关系，又讲到这个车子的情怀，然后再看这个车，觉得很有收藏价值，我会很容易。 误判，有了。今天听你这样讲，我一开始说五十前贵，如果听你这样分析这个车前任的一些背景，就比较能接受了。因为真的算是没什么在开，顾的还不错的。所以我常被我被我老婆骂，嗯，她以前不会分辨，他对车没有研究，他觉得说他会以为我买回来每台车都是可以盈利的嘛。 可以维持家计，当然。可是像他渐渐会分，他一看到就知道说这车是你要买来对对对对对对对对对对。他现在一看到就说这一定不是你要回来赚钱的，那你一定回来妈又又弄一弄半天，然后最后卖掉又没赚钱。真的，他现在已经会分。像上次你刚看到那豪暴地，他一看到就说你为什么买这台车？我说没有没有，这是科比买，就我同事买。尔要去涉水玩一下，啊，让你享受一下，好不好？二档。 尖转，OK 了，开得很爽哦。所以你把机油那些都换过？对，把机油那些都换。以前开 Impreza 的时候也都保养超省，三千多就换机油了。他这个应该都换。在开 s i n a 都八千再换。他这应该换零五十的啦。我那时候对，十五十。可是你有跑三度，可能就要。 呃，五五十啦，还有换到六十的呢，我有换过六他如果有跑山路，可能就要用到零六呃十六十的。但其实那时候我们都有一点迷失啦，或者其实根本不需要用到这么黏的，因为你看它的那个原厂的也才那个机油盖上面有写啊，我记得这一代 W X 好像都写五三十还多少五二十，慢蛮稀，都很稀啊。 这边路况比较差，对不对？对啊，可是我觉得它的这车身刚性都还不错。啊，你看改了避震器，轮胎又那么硬，它车内没什么异音。它这个避震器设定的，我觉得还不错。是真的，还算有舒适的。用挡刹，挡刹。下坡，下坡。这个轮胎换一下，功力会增加三成。下次可以来试这条，不错吧？不错啊。啊，而且一边路比较，好，一边路比较烂。 小诗丘名山没有没有没有，我是达官山下持久，哈哈哈哈哈。山下持久，达官山下持久。你知道我每天回家要开山路哎？为什么？我住在最顶端啊，达官山最顶端啊。达官，安坑啊。你也是新店人？对啊，不不是不是不是，我我是木栅，木栅区。对，你是木栅？我是新店长大。哦，你是新店长大？对啊，我是万方国中啊，万方国小，万方国中。万方国中在万方医院那边。 你看啊，你你我们刚刚讲到这台车五十万，对。其实我之前卖一台二零一一年的 S T I 啊，二一的 S T I，对对，那还要卖到八十几，嗯，那新车才一百，我记得才一百三，不是吗？S T I 不值啊，不值一百五一百五，一百五，一百五，对啊，一百五，对不对？超过，超过吗？我觉得很贵，你知道吗？那台车吗？我卖的卖的胆战心惊，所以我后来发现这种车啊。 有时候真的都会超过我的对于价格的认知。嗯，我那天买一台 m 三也是这样。为什么一台一四六 m 三现在还要卖到七八十万？对，为什么四六 m 三，而且还有人说很便宜，因为还有人卖九十几万。对，为什么会这样？也是要看车况嘛。所以车况真的，老车来讲，车况中古车我们一直在讲，车况是最重要决定车价。 我们不要讲五十万啊，如果四十五万，你觉得是怎样？这样开过以后，觉得回来换个油、换个轮胎，嗯，就搞定。对啊，但是就是这些成本，你要帮我吸收。 <laughs> 轮胎这是几寸的？十七寸的，换一换也要一两万块，好一点的胎。哎，某某哎哎，我们看到箭头。对啊，某摸。是应该是原厂方向盘，对厂是原厂的，啊，盘径蛮大的。我很喜欢这个时代。哦，还有好。 气囊的，对啊，某某方向，我很喜欢这个时代的这个 G C 或 G D 哈，对的椅子，有型又舒适，它这椅子像我们这种老软，我不适合坐太硬，对软，以前都要改那个什么 S B G 什么，嗯，哦没办法，那个我做了，这辈子跟我无缘了。 我不懂，因为我体重超过八十的人没有办法改 S P G，那个塞进去哦，塞不进去。那个很好 S P G 就感受不到侧倾的存在，人根本不会侧倾。我们车坛老前辈、车狂老赵就讲过一句名言啊：，S P G 比改避震器还有效，因为你感受不到侧倾，感受不到侧倾，因为整个人都包在里面了，直直的坐正正的，没有，动我不能动，哦，不行，我不行，哦，那个椅子我没办法坐，太动。 有年纪越大越没办法坐。今天让你回来怀念一下这个车，那我等下就开回去原原装的状况，不然就等一下直接拿，直接留下，然后换换再回去爽两天。不行啊，我跟你讲，不要说爽两天了，你今天光下班载一下老婆小孩，你隔天你就开回华我 <laughs> 我小孩也很，我小孩也很喜欢硬皮沙。哦，真的啊？对啊，跟他差不多年纪的硬皮沙，他还记得他在妈妈肚子里的时候都还记得那个感觉，那个声音哦。哦。 都听到那个打鼓，里都一直听到外面打鼓的声音，外面在打鼓的声音，哈，空空空空空哎。好了，我满月以后就没听到了。所以我们就说了啊，我们那开的是情怀，啊，我们花四十几万买买个情怀回来。可是哦，因为情怀太多，老婆会骂。你每台车你都他妈情怀，每台都有情怀，每台都梦想，每台都他妈男人都瞒着梦想，哪来那么多梦想？就跟想强一样，想强对多情，每个都想要。 香香，你不认识啊？香香，我不认识。I wanna know，你不认识？香香，你信不信？哦，啊，小猪猪。香 <laughs> 香都来了。可是我真的觉得哦，我就讲啊，我们不会多人运动，我们也不能不会换老婆，对不对？我们真的从一而终的。那唯一我们能换的就是能多拥有几个后宫就车嘛。 其实这，我觉得这是男人的兴趣啊，嗯，男人的情怀，爱车的男人不会变坏。但想想也蛮爱车的。老婆他会问老公一句话， <laughs> 好说老公，你以后如果你有钱了以后啊，你会不会就去找小三？对，好，老公说哦，你放心，绝对不会。啊，老婆说为什么？好，因为有你在的一天，我不可能会有钱。 好不好？不可能，因为有你在一天，我不会有钱，不会有钱，都给老婆。对，所以你不用担心，你想太多了，好不好？哎，好了，哎，到家了呢，到家了，到家了。不知不觉话，边聊边聊就到家了。对啊，好了，今天很谢谢我们的。 型男哦，哎，来参加我们这个。谢谢小诗啊。对啊，来让你微笑一下啊，边开车边微笑一下。常常找我回来怀旧。好好，我这边场上一两百台车，你随时看到哪一台车想要怀旧的，你就随时车头请假了。对啊，随时回来怀旧啊。好，然后要记得去订阅我们的车水马马龙网，好吧？好像我们上了我们的频道一样，哈，多留言多分享。还要去我的粉砖，哦，粉砖。型雨龙，型型男型雨龙，好不好？我今天，我跟你讲，我下次还要找他来。 你知道为什么？我觉得今天没有把你撩起，我下次一定要想办法把你撩起啊！你的太认真，你是不是认真磨人？正义磨人，我就是。你会不会常没事回家就把行车记录拿下来，然后去看有没有可以剪？ <laughs> 我没有那么。你是不是？ <laughs> 你是不是这种人？我最恨这种人。那 <laughs> 就好。我也被剪不好意思，好好？被剪。好了，谢谢大家，拜拜。谢谢小诗，拜拜。 Get me high like no other We might be strangers But we can change that Why don't we change that? Give me a sign someday I could really use it right now Give me a sign I'm looking through the It all started with feeling Throw our love in the water Will it sink? Will it give you a hand. Throw our love in the water. Will it sink? Will it sink? Throw our love in the water. Cause we're already drowning. Oh, you never look so beautiful. Oh, you're something that's unusual. I feel like I'm in a dream. 手册哎， <laughs> 不会查车主使用手册，你会去看手册吗？会啊，因为有些功能还是要看，从看到尾。看要看看不懂的地方，要找的时候，有时候真的哎，一个什么荧幕有一个功能搞不懂，还是会去看的。油箱盖，付一个，还是他有换过？应该是换过，换过加压油箱盖。不是，啊，他这个油箱盖有的久了有没有？嗯，会没有办法释放。 其实它这里面有排排油气的嘛，那你如果为什么还会有一？你如果没有办法把油气排出来的话，哎，豆结豆结会从你的椅子下面会有，所以你在开车你一直会闻到一个汽油的味道哦。对，知识啊！所以这个油盖很便宜，一个好像三五百块，可是很多时候你在开车室内你闻到那个汽油味的时候，都是这个油盖堵塞了，就不不帮你释放那个油气。